pour la paix que tu m'as donnée. Jésus, je te louerai, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée. Jésus, je te louerai. Je vois que tu m'as... it. sim